Tudo bem? E meu nome é Yazan Zawawi, é refugiado sírio. Eu tenho aqui quase oito meses e meio. E pouco tempo aqui, mas já aprendi agora português e eu vou ensinar agora receita e bastante de alho. esse tem quase 30 ml leite e 7 dentes de alho e sal e óleo. Me coloca na primeiro esses 7 dentes de alho com 30 ml de leite com sal, depois na liquidificador. A gente fica, coloca pouco a pouco até fica seca lá em cima, fica tudo ligado, o liquidificador está ligado. Eu coloco lá em cima um pouco, pouco óleo, até fica seca, está pronto. Não, esse bastante de alho, da verdade, como sanduíche, como de frango, a gente coloca com farrita, chama farrita frango, com pimenta, e com sujuki, carne fermentada, com shawarma. E como frango no sanduíche e pau a gente coloca molho.